Pois moitas gracias e, bueno, levántame se si queredes. Moitas gracias tamén a todos e a todas por estar aquí. A idea, bueno, un pouco do que, A maneira, o que queríamos mostrar nesta nesta presentación de hoxe era traballar a idea de cando falamos dos comuns e que creo que leva transitando no? as, diferentes, as diferentes intervencións que levamos ao longo da, da mañá eh, como moitas veces se relaciona este ámbito dos comuns ámbito, eh, só relacionado no ámbito digital, como se podería, como puderon comentar anteriormente, pero como tamén estos comuns son prácticas que son prácticas centenarias que se están facendo, que se levan facendo logo da historia en diferentes contextos. No? Volvendo, digamos, tamén nesta parte, no? que era máis relacionada co ámbito de experiencias máis galegas, situándonos aquí ne, no noso país, vemos esas diferentes expresiones, que, de esas diferentes manifestaciones destos comuns. Cando falamos de comuns, sempre hai un recurso no que se está traballando con ese recurso, ten que haber unha comunidade que é capaz de xestionar unha norma. E é capaz, cando falamos de norma, temos que entender que non é só o que establece a legislación, sino que todas nós e todos somos quen de dirimir determinados conflictos e a través deses conflictos buscar esas solucións, non? E, e buscar unha solución. De feito, eh, temos que ser eh, capaz de eh, entender que nesta xestión, nestos comuns vai haber conflito, que non é ideal. Non un mundo ideal, non unha panacea da solución de todo. Vai haber o conflito. Mas a solución e a clave é que haxa mecanismos que podan dirimir e, de, e solucionar este posible conflito. Cal é o problema? Que nos espacios nos que temos cada vez máis privatizados, a única maneira de xestionar esos conflitos o mellor é só a través da vida, da vía judicial. Entón, temos que ver esos outros mecanismos que se poidan dar a través desa gobernanza e desa norma que podan axudar a solución deste conflicto. Vemos entonces que a través destos comuns, que de alguma maneira, como vos decían, eh, implican a que xa unha comunidade que traballa en torno a un recurso e que é capaz de facer unha norma <coughs> eh, vemos como esas diferentes manifestacións que se dan. Podemos pois aquí, por exemplo, o caso deste forno comunal que está en Vilar de Santos, que un forno que foi traballado polos veciños e veciñas dese territorio, que ademais para o seu uso tiñan que ter eh, facer labores de mantemento do, do forno. Aquela persoa que non colaborase e se corresponsabilizase, que outra das cuestións as que tamén antes eh, o resto dos compañeiros e compañeras tamén apelaban, no? que esa parte de corresponsabilidade da cidadanía, eh, aqueles que non se corresponsabilizasen dese exercicio de limpeza e de mantemento non poderían facer uso e disfrute del. Temos tamén o caso dos montes veciñais en Mancomún, xa a propia palabra o di, que son os seus comuns. É interesante, ademais, que o propio encontro de hoxe falaba de cultura digital en Mancomún cando temos na nosa lingua e na nosa, na nosa praxe, na nosa forma de facer, que a importancia non nese facer experiencias e nomes e palabras, conceptos como é o man común, porque non somos capaces de utilizar esta, esta terminoloxía e esta práctica e aplicala a outros contextos, non? que eu creo que o que se está falando aquí e do que, bueno, estamos moitas traballando e moitos tamén, non? e vos. Estes montes veciñais representan máis do 25% do territorio galego. A súa xestión recae nesa, nesa comunidade que mm, xestiona e é capaz de xerar a norma en torno a dos montes veciñais, que son máis de 3.000 e que afectan máis de 150.000 persoas en todo, en todo o territorio. Entón, vemos como e que a propiedade é indivisible, inalienable e imprescriptible, é dicir, non se pode herdar. Unha vez que ti te vas dese territorio, perdes a condición de comuneiro ou comuneira e, e deixas de facer ese uso e o disfrute deste, deste espacio. Ademais, a, importancia que ten é que, eh, ademais de, de verificar esa capacidade que temos a de cidadanía de construir procesos e de facer non en comunidade e crear alternativas e crear tamén este tipo de institucións, eh, que además, ah, son, facilitan espacios de socialización, que era algo que tamén apuntaba antes Fran. Eh, na necesidade esos espacios de socialización. Cada vez a maioría dos espacios cada vez se van privatizando máis e eso vese claramente nas plazas como cada vez son utilizadas como reclamos publicitarios e como vemos que é necesario que se revertir esos procesos e crear espacios de socialización donde poder xuntarnos e encontrarnos. ¿no? O ámbito digital é moi potente porque facilitas as posibilidades de conexión, pero tamén o ámbito físico. E temos que traballar de cara a volver a ter, recuperar esos espacios de socialización que non pasen só por un mero espazo de consumismo, sino un espazos tamén donde facer e donde buscar solucións. <clears throat> Neste caso, no Monte Veciñal de Carballo, en Friol, fixeron todo un cambio de xestión deste monte, que antes simplemente era un monte para piñeiros, a un modelo máis multifuncional, no que ademais de, de tamén ter recollida de mel, máis ter tamén eh, vestas, eh, tamén fan festas, porque entenden que a festa é outro momento máis de xerar comunidade. No? E é importante tamén, <laughs> creo que tamén o sinalaba, o sinalaba Beca como debemos de tamén pensar na festa e no disfrute, no? e temos que entender que eso tamén forma parte desta socialización. Outro claro exemplo nesta idea dos comuns e desta idea de seus comuns tradicionais ou o que se levan facendo ao longo da historia sobre esas traídas de augas veciñais. Ante a ausencia da administración e a incapacidade o mellor tamén de ter, mm, pola eh, dispersión tamén poboacional que hai neste país, eh, son quen os veciños e as veciñas de xerar eh, comunidades de auga para poder ter auga, auga potable nas súas, nas súas casas. No? Entón, estamos vendo que estas prácticas que ás veces moitas persoas poden considerar que son só prácticas para determinados espazos nos que só hai unha eh, xente do ámbito maker ou especializada porque lle gusta eh, a tecnoloxía, non, non, vemos que esas prácticas tamén se fan, só que de outras máis formas, noutros tipos de contextos, como son os muiños, como son estas augas veciñais, e que siguen vixentes, ou estes montes veciñais. Outro caso, e tamén eh, coñecido, sempre se fala desta do ámbito da, de, de feísmo, Non? É interesante o traballo que le fixo a Ergosfera, que están aquí de mes en Coruña e teño un traballo, teño un traballo brutal e unha investigación máis brutal si cabe, e é como revertir de alguma maneira esa, esa, esa forma de entender eh, que o que era o que era o feísmo. Non? De alguma maneira, estas persoas están eh, facendo unhas prácticas máis relacionadas con esa cultura hacker, son capaces de coller estes somieres que en principio van tiralos para que se van a tirar cando se poden utilizar para outras funcións e vemos este caso ¿no? desta villa somier aí en Covas. ¿no? de alguma maneira tamén se relaciona con esa cultura maker e esa cultura fedelleira que tamén mm, logo, logo se falará. No? Como a cidadanía é capaz de eh, amañar e de facer. Eso rompe, ademais, con esta visión de que eh, só esos coñecementos técnicos e daquel que é o enxeñeiro ou ten ese título é quen de facer, sino somos máis, porque, bueno, eu o mellor non, seguramente, pero outras persoas teñen esas capacidades e esas habilidades. E é preciso, de alguma maneira, eh, tamén poñer en valor esta capacidade de facer tamén. No? Que, e logo despois a cuestión estética, no? cada un xa determinará, de alguma maneira, se lle gusta ou non lle gusta, pero eso o mellor non é tan importante, sino Porque a estética tamén, no medio rural, tamén moitas veces se relaciona coa forma, coa uso. É o uso que determina a estética e para nós seguramente máis de un ámbito máis urbano é a forma. Non? Entón tamén aí podemos ter unha práctica colonizadora de alguma maneira porque dende a cidade intentemos eh, poñer esa mirada eh, que nos temos cando non é así, que les, les interesa máis, digamos, esa parte de uso. Tamén as sementes, bueno, digamos, estamos facendo un pequeno recorrido, agardo que máis ou menos se vai afiando no sentido de como vemos determinadas prácticas que son os comuns, que son a manifestación de comuns, no que a comunidade, neste caso, veciños e veciñas, son capaces de intercambiarse sementes entre elas a que mellor se adapta a un territorio, a unha orografía concreta ou un espacio é a que mellor funciona e logo entre eles van a pasando eh, entre xeracións e xeracións. É un proceso que tamén, eh, de alguma maneira, cumple esos estándares científicos de pasa ou non pasa. E esas son as sementes. Cal é o problema? Cando as empresas intentan privatizar, digamos, son esos extractivistas, unos chupópteros, desas sementes e non as deixan para esos comuns e entre todas e todos vamos intercambiando. Porque o que fan é xerar unha dependencia, que o que entendemos de alguma maneira é intentar evitar, ao igual que usar ese software libre ou ese hardware libre, tamén <laughs> usar sementes libres, porque o que, no, o que nos permiten é ter autonomía, que é outro dos feitos no, fundamentais tamén neste ámbito dos comuns e da, de todo o que estamos falando desta cultura digital. Entonces, agora, Non sei que tal vou de tempo. Ben. Ben. Vale, pois neste nesta, digamos, xa trasladando destas prácticas que estaban relacionadas máis con esas prácticas máis tradicionais, máis apegadas á terra e desas formas de facer tradicionais e que levan todo ese know-how adquirido, eh, nun proxecto no que estaba, no que estou e que no que, no que colaboro, que se adiantaba Sergio, é Montenoso, é un proxecto que traballa en torno aos montes veciñais en Mancomú e, de unha maneira, intentar aprender desas prácticas e desas, deses coñecementos que hai aí, tamén tanto para adaptar a outros contextos, como podría ser a xestión cultural, por exemplo, que pode ser en man común, ou eh, intentar facilitar que estas comunidades se reapropien destes espacios, que son os seus montes veciñais, e logo dar visibilidade. Hai unha serie de coñecementos que son brutais, que son formas de facer, cando hai que plantar, cando non, porque mellor plantar aquí isto, porque mellor non, toda unha serie de coñecementos que están nesas comunidades, Entón, decíamos, como podemos trasladar este coñecemento cun coñecemento colectivo a unha plataforma web? Pois o mellor espazo que se nos acordou que podía facerse sería unha wiki. Unha wiki, como xa saberedes, é unha enciclopedia colectiva, libre e comunitaria na que as comunidades son capaces de editar estes, estes coñecementos. Entón, aí se intentou, de alguma maneira, eh, trasladar esos coñecementos e que fora, e que fora editado por aquela persoa que lle interesara que se avanzara nestas, nestos coñecementos sobre os montes veciñais e sobre os comuns. Non? Nesa mesma idea, ademais de máis accións, tamén se desenvolveu esta cartografía. Vedes aí en verde, enda que non se ve todo, en verde son eh, son os montes veciñais, que representan, como vos decía, o 27% de todo o territorio do país, eh, e son máis de 3.000 comunidades. Eh, a través desta cartografía, que foi unha cartografía exprofeso, feita por compañeiras eh, de Montenoso, o que se intenta, o que se procura, e que aquelas persoas que queren contar algo da súa comunidade, da súa forma de facer, o poidan facer. Entón, podanse localizar os contidos a través de vídeos, textos, audios, sonidos, e de alguma maneira non sexamos nós quen decimos ou trasladamos o que les fan, senón que sean elas eles mesmos os que de alguma maneira poden eh, evidenciar todo este coñecemento bestial que hai en torno a estes procesos e estas formas de facer. Non? E logo despois tamén outro que tamén outra iniciativa que vai na liña desa, desa cultura fedelleira, desa cultura de, dese facer, de cacharrear, de... Mm, bueno, dese facer, ¿no? esa que decía Borges, en eh, los hacedores, ¿no? esos facedores, impulsouse desde con Montenós ou a Universidade e varios colectivos, co que está aquí ademais Tucho, que acompañou nos naquela ocasión, esta iniciativa de Guamo Fedellar que o que buscaba era impulsar unha comunidade desenvolvedora de maquinaria agrícola en código aberto. Este exemplo, eh, hai un exemplo en Estados Unidos, que é Open Source Ecology, que o que están facendo é documentar todo o proceso para ser capaces de facer tractores, digamos, desde cero, a través de wikis, vídeos, tutoriales, foros, etc., e que todas as persoas podan usar esos, usar ese coñecemento, readaptalo, que sería, digamos, esa, ese proceso máis... Mm, más hacker, ¿no? esa capacidade de darlle outra forma e outro uso ¿no? que derive, e entonces entre todas intentar eh, non estar condicionados ao que estableza a industria do, do mundo do tractor ou outras, outras ferramentas. No? Foi un prototipo, foi un inicio de un intento, entón a idea é continuar neste proceso, porque é verdad que hai auténticas maravillas de xente que é capaz de facer, E aquí, por exemplo, un caso dun compañeiro que traía unha porta automizada con células fotosensibles para que se despechara as galiñas o galiñeiro facerse de noite. E ademais lle poñía música de Star Wars para que se asociasen <laughs> cando sonaba música de Star Wars que era o momento de entrar. ¿no? Entón, é verdad que a clave, digamos, de alguna maneira, o que quería tamén incidir era como temos que establecer esas alianzas entre estas comunidades, que son máis comunidades de fedelleiros, xente que é ámbito, ámbito da cultura libre, de ámbito do hardware libre, con outras persoas que están traballando en ámbitos de maquinaria agrícola ou, que son gandeiros ou, ou demais. Non? A clave é buscar esas, esas, esas relacións e esas conexións entre estas comunidades. E xa un pouco para terminar, entonces, a cuestión, cando se fala desa inteligencia colectiva, vemos que hai unha inteligencia colectiva cando somos capaces de traballar en común porque somos capaces de buscar esas posibles solucións a estos territorios sin necesidade de depender da industria ou da administración pública, que sino que as comunidades son capaces, e logo despois tamén, de alguma maneira, esa crítica a estas smart cities, no? que parecía que eso iban todo solucionar, cando non son capaces estas smart cities de entender que hai unha sociedade e que debemos de, polo menos, no? ese andar preguntando con esta sociedade que podemos facer, no? que, nos, que o que nos interesa, que proxectos poden buscar, que haxa unha maior facilidade na que todo o mundo podamos, que non sempre sufran as mesmas, no? de alguna maneira. No? En torno a esa relación entre ese coñecemento máis técnico e estes saberes que temos a cidadanía, seguramente sí que seríamos capaces de impulsar este tipo de outro tipo de smart cities. No? O problema é cando só creemos que o importante é facer apps e demais trebellos tecnolóxicos. No? E, bueno, esta era un pouco a, o interese ou a intención da, da miña presentación.